Lehenengo gauza, eh, azken urteetan egin diren murizketak atzera bota behar dira. Gaur, eh, gaurko gai horrenean gai batzukoa daude, horren inguruan, ikusiko dugu zer ekartzen duen ezko jolaritzak, baina bueno, eh, nahiko estetikoak eh, gara gai horrek. Guk, kuri ustez, borondate ona erakutsen badute, azken urteetan martxan jarri dituzten buruzketak bertan behar dituzte. nola, Eh, horrezkapenak e, lehen egunetik egitea, e, 2012 amabiko paga osutasun ordaintzea, e, gaitutasun egon egiteko osagarri eh, osagarriak e, e, ordaintzea, eta horrela, eta eguneko, e, bueno, e, sozotar bosta hori, e, bere garaian e, murriztu egin zen eguneko bosta hori, itzultzeko pelakintza bat egitea. inguruan izin dugu ere ukatu e, urtez eta hainbat urtez e, sindikatuak abezik labek salatu duen e, administrazioen behin menekotasuna badagoela. Jadanik, badokagu Europako zutentzien berri eta gaur, gorko bileran, ez dago ez dago e, e, puntu hori eta jorenean, puntu hori eraman godu guz, e, eh, koketuki hemen, hainbat, e, hainbat eh, ere moetan, hainbat adorretan, 2000 eta zuna, eguneko laro gehiara inkluso bizten. Aurreko guretan, erkoreka segurudak izan zuen bezala, presa daukagu, enplegoaren inguruan itzaiteko, bai presa daukagu, burizketak bertan bera usteko, presa daukagu, enpleguak finkatzeko eta deialdi publikoak egiteko. barik ez! Gaur egun, jarretzen duen eta enpelegoaren pendekotasunak markatzen duen.